wangu nimeukubali, moyoni nimeukubali, hakika nimeupima, nimeubeba, nimeukubali, ukovu nimeukubali, moyoni nimeukubali, hakika nimeupima, nimeubeba, nimeukubali. Mambo vipi? Eti bado msafi, unafanya injili, wenzako twanawiri na wera karibia nikupatie misis warembo ibaki ni majini moyoni sibanduki wokovu warembo wasafiri ibaki ni majini moyoni sibanduki wokovu nimekubali kana kwa harusi yesu akiwambia mweso kupungua yesu ongezea karibia nikuagizie na usidai nafasi jangushie sitaki hata kiasi matake duniani moyoni sibanduki wokovu nimeukubali sitaki hata kiasi matake duniani sibanduki wokovu wokovu nimekubali cha mzaha, bila Yesu ndiyo mzaha, wacha ufala wala si hofu, nitaubeba kwako, nimeukubali moyoni, nimeukubali hakika, nimeupima, nimeubeba, nimeukubali ukovu ni